तो हेलो गाइस कैसे हो सारे सारे तो मैं होप कर रहा हूँ आप सारे अच्छे होंगे और ऐसे ही अच्छे रहेंगे गाइस आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया है जिसमें हम only only M P five challenge करेंगे हाँ तो गाइज आपने सही सुना only only M P five challenge करेंगे क्लैश और स्क्वाड मैच में अगर गाइज एक और कंडीशन अगर मेरे गन में एमो नहीं हुई तो मैं कोई सी भी गन से बंदे को मार दूंगा कोई सी भी गन गन और बंदा होगा तो मैं उससे उसको फिनिश कर दूंगा तो गैस चलिए शुरू करते हैं गैस जी वन एट वैसे तो गैस मेरे को ये यूज़ नहीं करनी है पर मैं वैसे ले लेता हूँ एक दो बंदे को वैसे मारेंगे मारेंगे नहीं मतलब ड्राएंगे बस ऐसे हो रहे दोनों बंदे बट गन यूज़ नहीं कर सकते अगर मैं किसी भी बंदे को नहीं मारूंगा तब भी मेरी एम पी फाइव अनलॉक हो जाएगी बस मेरे को विक्ट्री चाहिए बंदे को नहीं मारना गाइज विक्ट्री चाहिए हमें बस वो विक्ट्री भी नहीं मिलनी चाहिए बस डैमेज हो डैमेज हो डैमेज हो मेरा बस गाइस ये वाला जो एम पी फाइव चैलेंज ये विद रैंडम प्लेयर गाइज ये, ये हमारी टीम में टीम के साथ नहीं है गाइज ऐसे अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे गाइज हम फिफ्टी सब्सक्राइबर के बहुत पास बहुत पास है बहुत करीब है गाइज तो आप सब्सक्राइब कर दो और होप करता हूँ वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर देना गाइज और अभी चलते हैं उस बंदे को आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब आप सोच रहे होंगे कि उस बंदे को कोई ने मारा फिर गए मैं गन यूज़ नहीं कर सकता कोई नहीं गाइज विक्ट्री हो गई और अब तो मेरे पास रुपये हैं मेरी एम पी फाइव अनलॉक हो गई है गाइज अब देखना गाइज अब देखना आप देखना आप वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा रही है क्योंकि फुल स्टेप फुल स्टेप अच्छे से आए गाइस ये रैंडम प्ले है ये भी अच्छा खेल रहा है कुछ बुरा नहीं खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो गाइस एक के तो डाउन कि कम कम कर लेना चाहिए गाइस गाइस इससे भी मैं कम पे पाई अच्छा हो गया जो बस अब गाइस उनकी टीम का एक बंदा रह बच्चा हुआ है और हमारी टीम का एक बंदा ही नहीं डेथ हुआ है ये कैसे इम्पोसिबल इम्पोसिबल नहीं हो सकता पॉसिबल है गाइस वो रहा बंदा गाइस ये दिस क्या हो गया गाइस लैग हो गया ओ भाई गाइस मेरा फ़ोन तो लैग हो गया थोड़ा सा ओ, चलो कहीं कोई नहीं गई तो कोई कोई नहीं गाई किल किल हमारा हो गया कहीं कोई नहीं गई कोई नहीं गाइज किल तो हमारा हो गया ना बस नहीं गाइज मैं एम पी फाइव ही लूँगा गाइज आपको ये चैनल चैलेंज सॉरी चैनल नहीं चैलेंज अच्छा लगता है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो गाइज मैं गया ओ गाइस मैं नोट हो गया guys oh shit guys guys एक बार तो मुझे भी जीतने का मौका मिलना चाहिए ना दो बार हम जीत चुके हैं आज मैंने माइक तो अपना तो बंद कर दिया क्योंकि इनकी कोई वॉइस क्लियर आ ही नहीं रही थी तो कमज़ोर थोड़ी कम कम कर सकता था और इसमें चलो गाइस इसके पास भी एम पी फाइव है देखते हैं भाई वट इज दिस लैग हो रहा है भाई फोन हो रहा है तो इसको भी नेक्स्ट पार्ट चाहिए मतलब तो करीब कोई और सी चैलेंज करना तो गाइस बता देना वैसे तो करेंगे ही next part M P five ले ले गाइज किल करने गाइज चार या पाँच तो किल हो जाने तो जब मैं रेगुलरली क्लैश ऑफ स्कैड खेल रहा हूँ आजकल तो सारे सभी क्लैश ऑफ स्कैड बहुत ज़्यादा खेलते हैं ये क्लासिक और रैंक तो कोई मार्क पुश कर ही नहीं कोई नहीं कोई बोरा बंदा कैश बोरा बंदा मेरे को डर है कि मेरा कोई फिल्म नहीं ओहो डाउन गाइस 51 का हेड हेड ओपी भाई ओपी यहाँ पे भी एक बंदा था भाई देखो मेरे एनिमी बस अठारह भाई मेरे पास देखो उसकी क्रिएट तो में मिल जाए अगर कोई गाइस तो उसमें भी कोई और बंदे को तो मिल जाएगा छोटा मैंने गाइस गाइस देखो हेड मेरा है ये भी हेड गाइस ऑटो हेडशॉट मारने की गाइस ये ट्रिक होती है देखो गाइस इससे ठीक होती है गाइस गाइस अब पैसे नहीं लगी कोई नहीं मिलेगा ये यूज नहीं करेंगे सॉरी पर क्या करें गाइस वीडियो कुछ तो किल चाहिए वीडियो तभी डरेगी यार गाइस कुछ के लिए नहीं होंगे तो चलो चले कोई बोरा बंदा एक ऊपर देख गया आपको भी हेड देखो गाइज एक सौ चार का गाइज हेड ओपी भाई ओपी हेड लगेगा अब की बार तो दो किल तो गाइज मैंने कंफर्म मतलब कंफर्म नहीं नोट कर दिया देखते हैं ऊपर मेरा बंदा थोड़ा सा रह गया नहीं तो फिनिश था वो भी गाइस एम पी फाइव अच्छी है अगर आप प्लस उसको यूज करते तो भाई एक सौ चार का इसको भी हेड गाइस अब की बार मैंने सब्सक्राइब कर लिया गाइस ये लोग भी आई ओ पी भाई मेरी आई देखते हैं किसको ज़्यादा खेलना